kayak gini gue ya Deron baik raon dik heh dik kebang ke apa deh kebang Ah, gilang. Ah, nana, sila siguro ni. Eh. Ha? Video ka? Ang ganda lo, kisa mo na. Papa? Ano ikan? Ano? Buang man si Ranoy, awak man eh, ule. Hubog ba to? Ah, Sige, sige na yung mata. Sige. Yan! Sobrahin ko niya. Ayaw, ayaw sabihin niya. Tuba, tuba. Ay, ay. Ayaw, bili ko ba. Oh, sam na. Ay. Bituin ko na ba? Ayaw, ayaw, ayaw. Mm. lang dito mga bata. Panganak ay. Mingawa dere sa? Oh, di Wala kita Kao na lang mo. At ito to. Ang linog ka o nun. Kay... Ang ligo to mga kuha nga ka. Basta ka. Ka. Ka. Juan. Basta. Lasog Ali! yun. Ah. Ali. Ay, so gay sila. Ali ka yan. Bitch, di mo gagawin sa. Di mo usap mo ay. Ang eh, daw. Tabilis ka ka Wala man may sudan. Hindi, oy. Oh. Wala may sudan. Oh, nagkrak. Ayaw ko sa huli, ukbi ko no. Degrado. Wala, shoot, ana, ay, wala. ko na siya nagibiling ng shoot. Ah. Tapos nasa tangkal na yan. Silaw pa. Shit! Ang kalibad! Shit! Oh. Bata, matuwad! Hmm! Kuwarin bata ka eh. Tatawa! Ma! Asan kanon, ma? Ari, oh kuha, ganito ulo ng ganyan kuha. Legit ko mo? Oh. Ay, di ko anong legit. Magmahal po ko sa legit. Ha? Magmahal ko sa legit ng mini. Pero ito mong bigao. Ay, ara, may ara. Ay, kita. May ara, may ara. Tukot ka May ara, may ara ka. Drian! Ito rin ako. Saan yung kauna? Oh, ano oh, Good morning. Ang saman. Ano mo dito? Aw. Like, kita. Aw. Bakit dagtan ay? Tapos dito dalaga na. Yamay po gamay. Kapit tapos lang. na. Ako ganda po masinaw ko sa Ikaw rin sa dugay mo. Laka mo ang dugay-dugay mo. Ang dugay-dugay mo. Lupa ka mo, how? Win! Dali lang, okay, guwapa. Ako, Ano na rin, Jo. Ano, <laughs> ano, Jo? Jo! Aha. Ako yun, lagi ka mo yung nanay nila, tay, salin ha. Dora, dora.